ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಿತರು ಶಾಸಕರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಶಾಸಕರವರು ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದಂತಹ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲು ಕೈಗಳು ಮುರಿದಾಕ್ತಿವಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏತ್ಮಂಗ್ಲ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಬೇಗ್ ಅನ್ನೋರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪಾಣಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾರ್ ಸೀನ್ ಅಪ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ದರ್ಖಾಸ್ತು ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಜಮೀನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿನೂ ಈ ಜಮೀನು ದರ್ಖಾಸ್ತು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಣಿನ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರದ್ದು ಒಂದು ಪಾಣಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಬೇಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭೋಗ ಸ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪನವರು ನಾವು ಖರೀದಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಬಾರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾರ್ ಸೀನಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಬಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಐತಲ್ಲ ಈ ಜಮೀನು ಬಾರ್ಸಿನಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಜಮೀನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಅದೇ ಅನುಮತಿನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ನಿರಾಕರಿಸಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಈ ಬಾರ್ ಸೀನಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಘು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಶಾಸಕರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಸರು ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಶಾಸಕರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಶಾಸಕರವರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಮನ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇವರೇ ಹತ್ರ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದಂಥ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ಶಾಸಕರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ತನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಡಳಿತನ ಆಳ್ವಿಕೆನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಂತ ಪ ಇದು ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯಿತು ಈ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಸಾರಿ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾರಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆರ್ ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಕೇಳಿದೆ ಅರ್ಜಿ ನಾನು ತಲುಪಿತು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಕೆ ನಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಬೃಹತ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾತ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಸಿನಪ್ಪ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಸಿನಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಂ ಜಮೀನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟೈತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಇದೆ ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿಕೋಟ ಮೇನ್ ರೋಡು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ Kyasamballi main road K G F main road main ರೋಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ರೋಡ್ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಏನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಅಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದೆ ರಘು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಾರ್ಸಿನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೌದು ಇರ್ಬೋದು ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲು ಕೈಗಳು ಮುರಿದಾಕ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸಕರೇ ಯಾವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇದನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋಣ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ದೂರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿರೋ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಸರ್